السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام أريد أن أتكلم بخصوص الصوفيين المتواجدين بكثرة أصحاب الطرق في المغرب فإننا سنسعى دائما للتحذير من هؤلاء الذين ليسوا على منهاج آه، السنة والجماعة فهذو ليسوا على خير وإن كانت دمعتهم حاضرة وإن كانوا يدعون إلى ما يدعون إليه لكن ليسوا على منهاج صحيح وإننا نحذر منهم ونسعى قدر المستطاع لتبيان حقيقتهم ولله الحمد وإن كانوا يعني على ضلال فإنهم إخواننا في الله عز وجل نسعى لإظهار, لإظهار الحق وإن زعلوا وإن يعني مردوا علينا وإن حاولوا أذيتنا فإن الله عز وجل ناصرنا نسعى قدر المستطاع أن نظهر الحق ولا نخاف في الله لومة لائم أحبكم في الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته